What? afite ubumuga bwo kutabona ngo muhamagarire umubwire ko ari muri gare firizone hano se ni firizone aze kumureba hano amayinite ufite nta mayinite afite gusa ese yaba ayafiteho batabaguteza nimero ziri zero kane umunani kane umunani ntabwo zuzuye kane gatandatu umunani kane umunani kane karindwi hano se none bagiyemo kangahe kane zeru karindwi umunani kane gatandatu hano bari gushyira umunani kane hano bari gushyiramo kangahe zeru karindwi umunani ine na gatandatu mhm. ine na gatandatu ine n'umunani ine mhm. n'umunani nanone mhm. ine n'umunani nanone ndetse hmm? aka karindwi ko kari guta kagasiba ine n'umunani uhita eh, ushyiraho oya ushyizemo kane ebyiri wowe zeru karindwi umunani mhm. ine gatandatu ine gatandatu eh, n'umunani n'umunani eh, mirongo ine n'umunani nanone karindwi si ntizuzuye none se iyi gara niyo firizone se hano ni hano ni season bro biteze <laughs> urabona hari igihe uri umukobwa tushobora gukenera nimero y'umutipe ukabura ukuntu yifata ako nta niri buriya twazaba tuvugana wazajya umvugisha hari ibirenze se mbega hariya muri kamera eh, ntarenze ibihe uri urimo urimo eh, asante sana bro si byose <laughs>